प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा प्रदेश के शहरी गरीब युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है इस घोषणा के अनुसार शहरी क्षेत्र के गरीब युवाओं को अस्थायी रोजगार देने के लिए युवा स्वाभिमान योजना लागू की जाएगी इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के गरीब युवाओं को एक साल में सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा योजना में दस फरवरी से युवाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और फरवरी में ही रोजगार तथा कौशल देने का काम शुरू हो जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के तहत बुजुर्गों दिव्यांगों और कल्याणियों को मिलने वाली पेंशन भी दो गुना हो जाएगी अब इन्हें तीन सौ रूपये की बजाय छह सौ रूपए महीना पेंशन दी जाएगी उनका यह कहना है कि धीरे धीरे इस पेंशन को बढ़ाकर एक हजार रूपए महीना कर दिया जाएगा कांग्रेस द्वारा वचन पत्र में यह वादा किया गया था की पेंशन को बढ़ाकर दुगना कर दिया जाएगा यानी प्रति माह छह सौ रूपये दिया जाएगा कुल मिलाकर मनरेगा की तर्ज पर शहरी गरीब युवाओं को सौ दिन का रोजगार मिलने से गरीब युवाओं को एक बहुत बड़ी सरकार की तरफ से मदद मिलना शुरू हो जाएगी